буулануу процесси эки жол менен болот бул буулануу жана кайноо буулануу каалаган температурада суюктуктун бетинде гана болот ал эми суюктуктун бетинде жана ичинде бир убакта буулануунун келип чыгышы кайноо деп аталат кайноо процессинин механизмин карайлы суюктукту ысыталы суюктукта көзгө көрүнбөгөн абанын көбүкчөлөрүндө суюктукта эриген жана идиштин дубалдары аркылуу сиңирилген газ жана каныккан буусу бар суюктуктун температурасы көтөрүлгөн соң көбүктүн көлөмү дагы чоңоет анткени ичиндеги бууланып жаткан көбүктүн көлөмү чоңоюуда демек ага таасир эткен архимед күчү өсүүдө көбүкчөлөр өйдө көтөрүлүүдө эгерде суюктуктун температурасы кайноо температурасына жетпесе анда көбүкчөнүн ичиндеги каныккан буунун басымы атмосфера басымынан аз суюктукта өйдө көтөрүлгөн көбүкчөлөр көлөмүндө азайып жоголот кайноо болбойт эгерде суюктуктун температурасы кайноо температурасына барабар болсо тагыраак ичиндеги көбүктүн каныккан буунун басымы атмосфера басымынан көп же бирдей болсо анда өйдөгө жеткен көбүкчөлөр буунун чыгышы менен жарылат кайноо процессинде суюктуктун температурасы кайнап кетмейинче өзгөрбөйт